Eli Goldrad mówi, że marketing to rozsiewanie ziaren kukurydzy na polu, na którym będą przelatywać dzikie gęsi, żeby się skusiły, wylądowały, poczęstowały. Sprzedaż to już jest polowanie na te gęsi, które się częstują kukurydzą. Jak to przetłumaczyć na nasze biznesy? No jeżeli chcę podwyższyć sprzedaż i zatrudnię dobrego sprzedawcę, to ustalam z nim, jakie działania usprawnią jego działania być może wydanie katalogu online czy papierowego, referencje od innych klientów, próbki produktów, wizualizacje dla klientów, materiały marketingowe itd. Tak Marketing i sprzedaż to są dwa elementy tej samej układanki. I spójrz na swój biznes, na swoje działania i zastanów się, co jeszcze możesz zrobić, żeby działania marketingowe ułatwiały pracę Twoim sprzedawcom i na ile możesz nakierować sprzedawców jeszcze na inne obszary polowań, tam gdzie już skutecznie rozsypujesz ziarna kukurydzy dla gęsi, które nadlatują.